Eh, bola siapa kontol? Eh, kontol bola siapa? Eh. Kalau kontol. Kontol. Eh, kontol tuh kontol pulang. Eh, kontol pulang. Eh, kontol pulang. Kontol pulang. Eh, kontol pulang. Eh, kontol sepeda. No, kontol beda. Eh, kontol sepeda. Lu ngapa jadi gua di Produsen otomotif di Amerika Serikat mencoba kontol, eh mencoba tungkul, tongkat, kotak, tungkul, kotak, tongkat, tungkul. kotak tongkat kontol <laughs> tongkat kotak tongkol tongkat kotak ikat tongkat tongkat kotak tongkol tongkat kotak tongkol kotak tongkat tongkol kotak tongkat kontol <laughs> tongkat kotak tongkol tongkat kotak tongkol ha. kotak tongkat tungkul kotak tongkat tungkul kotak tongkat tungkul kotak tongkat tungkul salah tu tongkat kotak kotak tungkul ha. kotak tongkat kuntul tiga tongkat kontak tongkat tongkat kotak iya lu kenapa lu kontol kontol hei kontol ayam ayam ayam bakar ayam bodoh amat ah kontol nih nasi pakai kontol ya disopin dikecapin kontolnya dikecapin kontolnya dicampur peler bodoh amat acap tahu dicampur dicabein kontolnya dicabein bodoh amat ih bodoh amat ah eh minumnya belum minum teh kontol ih ada mbak ada mbak kontol eh bodoh amat mati lu gua mah nggak masuk surga gua mah teh kontol ada nggak mbak eh teh kontol ada nggak bodoh amat eh bodoh amat anak gua dikontolin sama si pelet eh bodoh amat ih terserah lu lah rotinya kayak apa bodoh eh bodoh roti dipolesin kontol roti dipolesin kontol Oke, kontol <laughs> eh kontol iya iya makanya gue nggak mau berangkat kali sama dia iya, gue nggak mau gue mah kalau kan gue ya, nggak mau apa-apa boleh iya tapi iya, gue nggak mau nggak jangan deket-deket kita iya bilang-bilang begitu kontol nah, kontol itu orang-orang kayak oh Akbar lu kontol Oh, Eddie bego lu udahlah Tahan balang, balang. Tahan balang. be for show. Slip my girl off. I Step up. <laughs>